so much. 配信を始めましたに障害のある仲間を含む老若男女な仲間たちと今日も一緒に楽しく練習しました 声が難しいです笑顔で戻りますので映像からの掛け声のお手伝いをお願いします今日も最後まで笑顔で楽しんでおります